ভৱিষ্যতে এটা এটা পাইকইনৰ দাম পাঁচ টকাই হওক দহ টকাই হওক বা লাখ টকাই হওক কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি যি পাম সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ পাম নমস্কাৰ পানীয় বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই অকণমান বেলেগ ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ বন্ধুসকল অসমৰ পাই কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে যদিহে আপোনালোক প্ৰতিজন অসমীয়া পায়নীয়া ওলাই নাহে তেন্তে আমি অকলে এখোজো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি আৰু কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং নহ'লে বাই চেলৰ ছাৰ্ভিচবিলাক ষ্টাৰ্ট হোৱাটো লেট হ'ব সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে চ' প্ৰতিজন অসমীয়া পায়নীয়াৰ বন্ধুৱে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আন দহজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু যদিহে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুসকলক পাই পাই নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কত ভালদৰে বুজাব পৰা নাই তেন্তে পাই নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কত অসমীয়াত যিবিলাক ভিডিঅ' আছে সেইবিলাক চাবলৈ আপুনি ক'ব পাৰে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাইনিজ পাইনিয়াসকলে পাইনেটৰ সম্পৰ্কত কেনেদৰে প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পালে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিলে নাই নাজানো এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম অংশতে মই পাইনেটৱৰ্কৰ প্ৰচাৰৰ সন্দৰ্ভত দুখন উল্লেখনীয় ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াত তাৰে এখন বি বি চি নিউজ হাউচাৰ আৰু এখন অ'পেন মেগাজিনৰ বি বি চি নিউজ সংস্থাটো সমগ্ৰ বিশ্বতে কিমান বিখ্যাত সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানেই এনেকুৱা এটা নিউজ সংস্থাত পাই নেটৱৰ্কৰ প্ৰচাৰ হোৱাটো বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আৰু অন্যহাতে অপেন মেগাজিনৰো সমগ্ৰ বিশ্বতে যথেষ্ট পপুলাৰিটি আছে চ' এই যোৱা কেইঘণ্টামানত পাই নেটৱৰ্কৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ আহি আছে আৰু এনেধৰণে প্ৰচাৰ হৈ থাকিলে পাই নেটৱৰ্কে হাণ্ড্ৰেড মিলিয়নৰ ইউজাৰ সংখ্যাটো ক্ৰছ কৰি গ'লে বেছিদিন নালাগিব আৰু যদিহে আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কাৰণ এনেধৰণে ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু ফ্ৰী আৰ্ণিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আগৰ পৰা আমি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ তাৰোপৰি হিন্দী ভাষাৰ চেনেলবিলাকত তেওঁলোকে থামনেলত লিখি থ'ব কিবা এটা আৰু ভিডিঅ'টোত গৈ ক'ব কিবা এটা এনেকুৱা কৰিছে চ' আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক নিউজটো পাবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শেষত আৰু এটা important news B T C S core কইনৰ মাইনিং এপ চটুচি এপৰ ডাউনলোডৰ সংখ্যাই ফিফটি নাইন মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিলে so' B T C S core coin প্ৰজেক্টটো কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট সেইটো আপোনালোকে নিজে এবাৰ অনুমান কৰি চাব তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় আই অসম